қолдан көкпар тастау оңай емес жігіттер ат құлағаннан кейін бірақ тоқтау керек жігіттер тәртіпке бағынған құл болмас тәртіпке бағынбаған ел ел болмас деген бір көкпардың ережесіменен жабайық міне жоғарғы мәреге киелі қазығұрттан келген құрал ағамыздың атыменен жоғарғы мәреге киелі қазығұрттан келген құрал ағамыздың атыменен аттың аты көктөбе жоғарғы мәреге келестен келген Жаманғали ағамыздың баласы жаманғали шабын достастырады ағайындар елу мың бары баласы елу мың теңгені келі баластырға ағайын енді үш бар салым болады жоғарғы мәреге қазығұрттан келген тамаша сәйгүліктердің егесі құран ағамыздың көп көктөбе есімді атыменен нұрғали көкеміздің баласы сырлыкелес ауданынан келген жаманғали шабандоз тастады ағайын жоғарғы мәреге екі әрекетіңді жаса әрекетіңді жаса елу мың бар баласы, елу мың теңгені жолдастар мінекей жаяуларға байланысты сачетке таман тұра бер бер ассалаумағалейкум құрметті компартия қауым спорт жанашырлары мынау оразкөке алпыс жасыңыз құтты болсын айналайын нұрбекжан мынау құдай қаласа бала аттың тізгінін ердің тізгінін ұстайтын азамат бола берсін мынау палуандар әуметтілеріңді берсін құдай қаласа барлықтарыңыздың шаңырақтарыңызға жақсылық той береке берсін аллах тағала ұзақ ғұмыр берсін сіздерге той той қаласын. рахмет рахмет міне шайхан қажы ағамыздың нұр нұржігіт шабындыз басып кетті ағайын байтөренің баласы өзінің қол баласы палуанкөк есімді тұлпарменен міне қол бер беріп шалмақтан бір. Бәрекет, бәрекелді алматы жаңа қорғандық алмат жабал аллахым бақыттарыңды берсін ақырғы салбыр нәсіп етсін Елі мың бары боласыз Елі мың теңгені келі аласыздар айналайын шабындыздар. ақыры жақындап келе жатыр енді үш бар салым аталады қазір тағы елі мыңнан аталады тағы елу мың ба содан кейін ақыры түйе бастаған тоғыз келу баруын алталашқа белгілі нұржігіт шабандоз тастады ағайын мұны бағлан бауырымыздың баптауындағы тұлпар мына тегесіне бере беріңіздер мұны міне шайхан қажы көкеміздің қолбала аты байтөренің баласы қалуан көк бол бол бол